бұрынғы сымбатты жүзінен күлкі кетпейтін от болып жалындап жүретін бағланды көре алмай тұрмын сол кездегідей көзіміз көзімізге түйісті ол мені таныды ма екен бірақ менің қазір бұл жерде жұмыс жасап жүреді деп мүлдем ойламаған болар мүмкін жай ұқсатқан шығармын деп ойланып тұрған да шығар жанына бара да алмаймын мүмкін ол үйленіп кеткен шығар бірақ жанында ешкім жоқ әйтеуір ойланып жүріп тойды өткіздік қонақтар тарқаған соң күндегідей жан жақты жинастырып реттеп беріп кеттік шамамен таңғы төрт боп қалды пәтеріміз жақын болған соң үйге ылғи да жаяу қайтамын бір жағынан жол ақысына шықпайды қолдағы ақшамды үнемі әжеме беріп отырдым әжем үйге керектілерді алып дәмді тағамдар жасап қоятын шығар деген үмітпен тойханадан шықтық айнала қараңғы тек екі жақта сығалаған шамдар жанып тұр жол бойымен келе жатырмын кенет біреудің аяқ басқан дыбысы естілді мұндай мүлгіген тыныштықта жүрген кім болуы мүмкін бұл жерден көбіне көлік те өтпейді қадамымды тезірек баса бастадым үрейленіп кеттім бірдеңе бола қалса көмектесер де ешкім жоқ тіпті дірілдеп кеттім үйге жақындайын деп едім кенет подъезге кіргелі жатқанымда қолымды біреу ұстап қалған байқадым үнсіз тұрмын екі көзімді тарс жұмып жанымды шүберекке түйіп тұрмын қорыққанымнан айғайлай да алмаймын айғайласам бірдеңе болардай қатты қобалжып кеттім қолымның дірілін байқады ма жаймен жіберді мен енді алға қарай басып үйге тезірек жетейін дегенімде таныс дауыс естілді сен қатты шошытып алсаң ренжіме үнсіз тұрмын жайлап артыма қарадым бағлан маған қарағаныңда бұл дәл сол қыз ба деп ойлағаным рас бірақ бірден таныдым сенің бұндай жағдайға қалай түскеніңді білмеймін деп маған қарап тұрды ішімнен бағланым-ау манадан сен екеніңді білгенде бірден құшақтап жылап алатын едім ғой дедім көздерімнен еріксіз жастар шығып жатыр ойлағанындай ақ құшақтап алды көздеріндегі мұң сенің қаншалықты қиналып жүргеніңді көрсетті ішіңде ешнәрсе сақтама жылап ал бәрін шығар осы уақытқа дейінгі мұңымды ішімдегінің бәрін шығарып алдым тоқтайын десем өз өзін тоқтата алар емеспін сәл уақыт өткен соң үй маңындағы аллеяға барып отырдық екеуміз ұзақ сөйлестік мен осы уақытқа дейін не болған бәрін айтып бердім біраз жеңілдеп қалдым ерекше сезімде отырдым жанымды жанымды түсінетін адам отыр маған бар қолдауын білдіріп көңіл күйімді көтерді барлығы дұрысталған соң бағланнан өзі туралы сұрай бастадым басында үндемей тек ойланып отырды кейін бәрін айтып берді басынан ондай жағдай өтеді деп үш ұйықтаса да түсіме кірмепті мектепте оқып жүрген уақытта қатты ауырған көрінеді асқазаннан онкологиялық ауру пайда болыпты ол туралы естіп білгеннен кейін бағлан әбден қорқып бірақ сырт көзге білдіртпеуге тырысқан екен біраз химия қабылдапты ауру басылмаған соң ота жасалыпты алайда дәрігер жақтағылар ешқандай үміт жоқ депті мектеп бітірген соң жоқ болып кеткен оны өзбекстанға апарып үш жыл бойы емдетіпті үш жылдың ішінде сегіз рет ота жасалыпты бәрі жақсы деп қайтарғанмен қазір қайтадан ауырып жүрген көрінеді қазір бәрі жақсы сияқты бірақ бір жылдан соң қайта өзбекстанға барып үш жыл бойы ем қабылдау керек екен ол жағдай үш төрт мәрте қайталануы мүмкін әйгерім қандай қиындық кездессе де сынбау керек бастысы денсаулығың жақсы соған қуан бағланның ата-анасы өте жақсы адамдар қанша ақша байлық болса да біз сияқты шашылған жоқ бағлан ауырып жүрсе де бизнесін тастамады үйінде әрқайсысының жұмысы бар ертеңдерін ойлайтын адамдар бұл әңгімеден соң бір бірімізбен сөйлесіп тұру үшін телефон нөмірімізді алдық мені подъездің алдына дейін шығарып салды үйге кірсем әжем ұйықтап жатыр екен оятып алмайын деп жайлап барып орныма жатып көз іліп алдым таңертең әжем маған дәмдетіп таңғы ас дайындап қойыпты көптен бері әжеммен әңгімелеспегенмін бүгін бір ақтарылдым бағлан туралы айтып бердім әжем оны жылы көзқараспен қабылдады не істесең де ойланып жаса деді бағлан екеуміз кездесіп сөйлесе бастадық шамамен алты айдай оның ата анасымен таныстым олар мені жақсы қабылдады мен де танысып арада тәтті шай өтті көп ұзамай болашақ өмірге қадам басып екеуміз отау құрдық әжемнің жағдайын жасап бөлек шығып кеттік анамнан әлі күнге дейін хабар жоқ анамнан шынымды айтсам көдерімді үздім қазір бағлан екеуміз бір бірімізге қолдау білдіріп болашағымызды елестетіп жүрміз алла қаласа бағланның емі үшін өзбекстан мемлекетіне барамыз ендігі бар ниетім бағлан қуан таза айығып кетсе деймін балаларымыз көп болып бақытты ғұмыр кешіп бір жастықта қартайсақ екен сіздердің де дұғаларыңыз керек